Velkomin í HR! Komin inn! Og það er opið 24x7. Grafa þig, þú er ekki flókið. Núna, núna! Það er bara að trúa sjálf og sína drauma. Það er lífa lína.